and the moon in masa ni we mo chu ti tai a lu da mya chu za cha de kong swan shi de la a thau ka go by me da zu wan yi twa pyu le bu yong gan yin de lo ka re ma au lin the night နဲ့နဲ့မူလင်းချိန်မှာစာနေဝင်မှုချုပ်တီတိုင်အောင်လူသားများကျူးစားကြတဲ့ကိုယ်ဆွမ်းရှိလောအာထုတ်ကကိုယ်ပဲမိသားစုဝိုင်းရည်ထွက်ပြည်လေးမှုယုံကန်ခြင်းနဲ့လောကရဲ့မှာအောင်မြင်သူ တော်သူသူသိရှင်ပေမေကိုယ်စွမ်းစားနေပါမှမတနိုင်ဘူး မြင်တော်သူတူဖြစ်ချင်ပေမေကုန်စွမ်းစားနေပါမမတနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ငေါ်ပါတွေပြီးလုံးချမ်းနေစေဘုရောရာကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့အဖြေပါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒီကေ ယေရှုကိုယဉ်တော်ယခုဘဝနောက်ဘဝတွေအောင်မြင်ခြင်းပဲ